Kwenye upande wa masumbwi, bondia ambaye anafanya vizuri sana kwenye upande wa masumbwi Tanzania, hapa namzungumzia Twaha Kiduku, ameahidi kubadili mfumo wa kuwachapa wapinzani wake kwa kutumia mfumo wa KO baada ya kushinda mfululizo kwa mfumo wa pointi. Bondia huyo wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania ametoa ahadi hiyo akiwa katika maandalizi ya pambano lake la kimataifa dhidi ya mpinzani wake kutoka katika nchi ya Georgia anaitwa Lago Kiziria. Wawili hao wanatarajia kupanda ulingoni Aprili 22 ah, kwenye ukumbi wa Tanzanite uliopo mkoani Morogoro, likiwa ni pambano la kwanza kwa Twaha Kiduku tangu kuanza kwa mwaka 2023. Kiduku amesema kuwa moja ya malengo yake ni kuona anaweza kushinda kwa KO katika pambano hilo, kwa kuwa mashabiki wake wamekuwa hawafurahii ushindi wake wa pointi kama anavyoshinda siku zote. <laughs> Maoni yako ni yapi? Kwa kiduka umepania kushinda kwa KO. Unaweza kudondosha komenti zako hapo kwenye upande wa comment. Mimi naitwa Dawson Bismarck na unakuwa umetisha kinoma noma.